Tā, nu pagājušais, kad Pēters bija parubījies pie operas, izrādās, ka viņu evakuēja uz savu dzimteni. Un tagad man ir jābrauc pakaļ savāktā viņa parubītā miesa. Aizber mani lūdzu, aizber! Pēters? Nē, nav Pēters. Pacel mani lūdzu, pacel! Jātiek ar savām problēmām galā pašam. Re, kur Ilze bijusi. būsim klāt. Dzimtene. Nu, re, kur arī laikam ir. Man te jāvāc tā miesa. Nezinu. Labi. Iesim klāt. Aiziet! Aiziet! Nu jā, labi. Viss ir nokārtojās sanāk. Man vismaz nav problēma. Vismaz aizvedīs tagad uz savu ligzdu. Un tad, eh, jā, vismaz nebūs jārū, jāraizējās. Nav vajag.